Wizara inasisitiza sasa kuwa na vijiji vituo vya vijiji vinavyokuwa katika mpangilio mzuri, ili iwe miji salama kwa baadaye. Wote tunatambua tuna vijiji visivyopungua kumi na mbili na tatu kumi na tisa kumi vijiji vyote vimepimwa na vyote vinafahamika mipaka yake, lakini ukienda kwenye mpango wa matumizi tunavyo vijiji elfu mbili na mia sita sabini na tano tu sawa na asilimia ishirini na moja. Hii ni aibu kwa mamlaka za upangaji, lakini ni aibu kwa taifa kuwa na vijiji vingi ambavyo vimepimwa, lakini hakuna mpango wa matumizi ya ardhi. Sasa kama tukiweka mpango mzuri, sasa tunataka tujikite katika vile vitovu ambavyo vinakuwa kwa haraka, tuviwahi kabla halijaharibika, na katika kuviwahi kwake ni kufuata mwongozo ambao ni mwongozo tukiusimamia vizuri, miji yetu itakuwa vizuri. Kwa hiyo ni jukumu lenu mamlaka za upangaji, kamati zinazosimamia sekta hiyo, kwenda kusimamia jambo hili, kwenda kuviwahi vijiji ambavyo vinakuwa kwa haraka katika vile vitongoji vyake, kuweza kuweka mipango kina na namna ya kusimamia.